हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पावर पॉइंट की है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का जो कि इस इंस्टीट्यूट पे पढ़ने आया करते थे तो उनका ये सवाल आईटी टूल से भी काफी क्वेश्चन आते हैं सर तो उनको भी आप समझाएं पावर पॉइंट के बारे में बताएं तो आईटी टूल्स में पावर पॉइंट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं तो चलिए पावर पॉइंट पर आधारित प्रैक्टिकल देखते हैं तो सबसे पहले विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करता हूं क्योंकि हमें यहाँ पर पावर पॉइंट ओपन करना है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है कीवर्ड टाइप करना है पावर पीओडब्ल्यू आर e और बिना गैप के आगे लिखिए पी एन टी तो पावर पी एन टी आपको लिखना है आप देखिए ये मैंने एक्टिवेट कर रखा है खैर यहाँ पे पावर पी एन टी करता हूँ और यहाँ से ओके प्रेस करता हूँ तो इंग्लिश में आएगा तो अभी ये पावर पॉइंट ओपन हो रहा है देख सकते हैं आप अभी यहाँ पे क्या करना है हमें सबसे पहले इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट पे जाने के बाद हमें वर्ल्ड आर्ट चूज कर लेना है आप कुछ और भी ले सकते हैं लाइक uh, कहीं और से आप इसको इंसर्ट कराना चाहें इस टेक्स्ट को तो आप वहां से भी करा सकते हैं यहां से मैं क्या करता हूं फॉन्ट चेंज कर लेता हूं मैं यहां हिंदी में टाइप करूंगा तो यहां से मैं कृति फॉन्ट कर लेता हूं तो ये यहां पर अब मैं अपना नाम लिखता हूं लाइक ये लिख दिया ठीक है तो यहां पे ये के प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा अब इसको सेलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अब ये देख सकते हैं बड़ा हो चुका है अब इस पर एक छोटा सा एनिमेशन देखिए बहुत ही पॉपुलर एनिमेशन है और इसका प्रयोग करेंगे काफी अच्छा लगेगा आपको पहले ही वीडियो में मैं एनिमेशन बता रहा हूं तो देखिए इसको सिलेक्शन में ले लीजिए सिलेक्शन में लेने के बाद आपको जाना कहां है एनिमेशन टैब पे जाना मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का 2019 वर्जन यूज कर रहा हूं ठीक है अगर आप ये एनिमेशन लगाना चाहते हैं 2007 में या अन्य किसी वर्जन में लगाना चाहते हैं तो आपको स्विस एनिमेशन लगाना होगा swish S W I S H ठीक है मैं जो लगा रहा हूं उसे कहते हैं ड्रॉप और यही आपको मिलेगा 2007 में स्विस के नाम से ठीक है तो ये बात ध्यान रखनी है और यहाँ पे इंट्रेंस इफेक्ट पे जाना है यहाँ पे इंट्रेंस इफेक्ट में आपको ड्रॉप एनिमेशन मिल जाता है तो यहाँ पे जाइए ये देखिए ये ड्रॉप एनिमेशन है एक्साइटिंग में ठीक है तो ये ड्रॉप एनिमेशन पे आपको क्लिक कर देना है तो जैसे ड्रॉप एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये किस तरह से एनिमेट करेगा ठीक है ये पूरा ही आपको सिलेक्शन में लेना है अब देखिए मैं F5 प्रेस करता हूं F5 वो शॉर्टकट की होती है जिसकी मदद से आप ये स्लाइड शो करवा सकते हैं तो यहां पे F5 जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये देखिए अब ये स्लाइड शो होने लगा है इस तरीके से अब यहां पर आपको एक बार एंटर प्रेस करना होगा एक बार जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो ये इस तरीके से आएगा ये एनिमेशन जो है आ, ड्रॉप एनिमेशन है और इसी को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू में हम स्विस के नाम से जानते हैं ठीक है